He tuku whakamoemiti whakawhetai ki a koe i Whānamana. Mātua tama wairua taku me nāna he apono māngai i tautoko mai aianei ake nei āe. I te māngai e nāna he apono i te tohutohutanga. Kia tatū mai anō rātou i toi wāhi nui tēnei whakamoe Mitirama. He tātari ngā kupu katoa e whakapuakina mātou i tēnei hōra, i tēnei rā, ā, kei roto kau te puroro nei tangata. Ko kau te Mēho Didi Tīmatanga me te whakaotinga mātou e tūmanako atu nei, kei roto kau te korohoriatanga o te māngai hei tautoko mai āianei āke nei. E hara mai ana e te tautoko i te kaupapa whakahirahira i tēnei rā. Hai tō tātou rangatira a Hoani, ā, kua tae mai nei mai Hikurangi maunga, Waiapu te awa, Ngāti Porou te iwi, tūturu, ā, ko Horouta, Te waka, no no tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e nama. Haere mai rā ki runga i tō tātou o te aroha me te rangimārie o tēnei kaupapa. Koutou e nā anahera pono, e nā tūpuna kua tapuhi tana mai nei i tō tātou marae, tēnei o Taheke. I te mihi atu nei ki a koutou moe mai, moe mai, moe mai ra. Tēnei kaupapa e whakaoho te pani me te rawakore. E whakatū nei mātou o mātou tamariki mokopuna, a koutou rā, mātou, ko mātou nā tamariki, ko koutou nā mātua, ko koutou nā, nā whaea. Nui ai ngā tūpuna kei te mihi kau ana ki a koutou ahakoa kī ana rā e ngā kōrero e tahi, rua, e toru rānei i roto i te, i roto i te, te huihuinga, he reira hau ki waenganui i a koutou. Nui ko te matisanga o Wei Rua Tapu me nāna he whakamua nei. Nāna i tautoko mai āianei āku nei, ā. Kei te mihi atu nei ki a koe e Hoani. Nā tērā nā tūpuna a Te Kuri, a Hoari Te Kuri, Me ētahi o ngā tūpuna e rite i a Ngāpuhi nui tonu. Tērā o tātou rangatira, o tātou mātua. Māra mai karanga āna te hui nei mō, mō, mō, mō tērā o tātou tūpuna a Hōri. E ahu atu e roto i ngā pepa ko, e pupuri ana te whānau, te whānau Raika. I wera ana ngā kōrero nā ō rātou mā e noho ana i runga i te Matatau Whenua i konei roto i a Tāheke. Koe, koe rā te rangatira, tae, tae te rangatira. Hei taea o tēnei wā e. Heoi kei te mihi atu rā ki a koe e Hori, te hoki mai rā, te āwhina mai i a mātou i te whānau, ngā miku tātou kaihautū, mātāino rā, tēnā tātou tamariki mokopuna. Nuri nei te i te rangatira hai nau mai haere mai. Whakawhiti mai rā ki ri ngā kōrero, ngā hikori, ngā mātauranga ki runga i a koutou. Homai rā ki raro te tuenui o tātou whare i taero rā ki o tātou tupuna. Kua hoki waihua mai rā i tēnei rā apōpō ka tīmata te hui a Mohori. Te Kuri. E ōna whenua e wāhiotia mai, mai, mai i konei tae noa rā i wai mā, i roto i a Te Māhurehure, i roto hoki rā i a Rāwene, i a Utawa, i a Horeke, ā, tae noa rā ki tērā o tātou marae tūpuna i Hāhi Katorika i roto i a Mutu Clarke. Ko Tangi Te Pere, ko Taere mā āna whakamoemiti nā karakia ki te tātou matua nui te rangi. Ā, ko Kōrero Chair he aha tēnei hui? Ko te pōwhiri i tēnei haora, ā, ko te hākari pea te whitu karaka, e te waru karaka i tēnei puro, nā, ko tātou kaihautū a Hāne Mānoa nō Hikurangi, Maunga. Ko wai aku te awa, ko Ngāti Porou te iwi, ā, ko ngā wā noa tēnei o Ōtikitiki, o Te Araroa. Anei kī i taua, i ngā kōrero tāwhiti ko Te Kaokawa Maitake. Haere e te rangatira e Wani, ko ngā koe, ki ngā koe, ā, tēnā tātou katoa. He rewa hoki atu rā ki ngā kōrero o tātou mātua tūpuna. Āpiti hōnō tātai horo rātou ki a rātou, moe mai koutou, moe mai koutou, moe mai. Tātou nā waihoatanga mai o rātou mā huri nō o tātou whare. Nā kōkonā o tō tātou whare tēnā koutou, tēnā koutou. and then we'll break afterwards but I just want to let you respond when I finish because um, this is just the beginning of this marae to, to go into a phase as what we are doing, Manahi and myself, uh, to um, bring uh, everybody in this area to uh, Hori Tikuri, tikuri uh, and so I'll be running through that uh, side of the history of the British starting here. We're going back to the beginning of the end of any uh, doubt in how the British started here in Hokianga and there's enough information to share with anybody who comes. It's on the record and it's on the radio Hiku, I was on there this morning and I've been on the other day to invite anyone that wants to come and share uh, in the original native title deed uh, where all the big blocks came under one chief split into smaller blocks. So these are British uh, uh, king title today and the queen is on this side the difference between the two. We're addressing the king side of this flag and the British gave it for this king and this chief to use and we are expressing that with the instructions in the book that we opened up the native uh, magistrate court admiralty of the ship that this flag was meant to be for trade and our uh, people have gone down this track uh, with that whakapapa uh, on Te Marae, and that's where that business is and the business of the British is here in this marae did the business with oh, trade, right. with the uh, uh, uh, chiefs, with the chiefs. And so we're telling this story for the first time for this marae, and Manahi and myself connected to Rangitukia, uh, and we have a, a, chance for, for you to say something in response on the record and the rest will come today and tomorrow to hear what we have to say and ask questions about where to on this king side to Britain is waiting for this and um, the original title. There's nobody has done that here yet. This marae is the beginning of that British title. And the marae in Rangitukia, East Cape, is where Manahi, Mohini, and the Parapara family come from, and myself, the Waimor, on that magistrate court at Rangitukia, connected to this marae and this British settlement here, before it went over to Korarareka and opened the court there, and they've changed the titles there,